Kaixo denoi, hemen deprodi atxe izketan, eta, bueno, hemen gera bazkideen hileroko zozketakin, garkoan martxoko zozketari da okiona. Eta, bueno, pixkat ikusten dariko zeate zeuen pantaiatan, parte hartzaileak, guzti hauek dira, hor, hogeita malau garen azkera, eta ba, lehenengoa lehenena. Eta, bueno, goratzen dizuet eh, berriz ere, eh, sistema aldatu genuela, zozketa egitearena, orain bazkide guztiak automatikok kizartzen dira en, eh, zosketa eta behin irabazlea ateratzen denean en, eh, gure horri aldean behiratu zake ba, jolasen lista bat en, zosketatzen direna Orduan, lista horretatik norbait gustatzen mazaio, beraren da. Eta ez badauka guztokorik lista horretan, ba bueno, hitz egin eta guztokon batera iritsiko gera. Eta, bueno, bazkietza sistema zen den, etorri berriak zareten entzat, ba, urtean amarra euro ordaintzen dituzu, eta urteko, azteko, bueno, urteko amabi zosketetan, amabi lebetetako zosketetan daukazu parte hartzea, jolas bat irabazteko, eta, bueno, get, naiz eta jolas bat irazi zi, jarraitu izakezu eh, parte hartzen, eta... Gero beste hainbat abantaia baditu. En, jarriko ditugun zerbitzareetan bip izaera izatea eta bueno, beste zenbait e, abantaila bidean datostenak eta oraindik ba ezin dituguna garbitaratu. Eta bueno, beste gabe ba sorteoari zuzketari ekingo diogu. Goratu beti ezala, zenbakia azke uste zartuta, sari bakarra dago, eta be botoia emandakoan aukeratuko da irazlea zein izan den. Bueno, sorte igonen opa dizut emendik, eta ea ba. Ba, sortzigarren bazkidea da irabazlea, zorionak hemendik jarreko gara zurekin kontaktuan. E, pasako dizu, ez dakit e, horri aldean jada jarreta dagoen lista jolasena, ez badala pasatuko dizugu mesuz e, jolasen zerrenda, eta handik bat aukeratu, eta, eta bueno, beste hori esan, ba, jarraitz eh, ez galtzeko esperantza ez, <laughs> oraindik hilebete asko daude, eta eta zeuru tokatzen zaizuela, azken finean sorte kontua da, eta Ta, bueno, besterik gabe hemen uzten zaituztet, urrungo zozketan izango da, eta nik uziko Hale, aio!